Pistetään tuosta päälle. Morjes. No niin. Hei, me ollaan täällä kokoomuksen tulevaisuusristeillä täytyy viehättäviä naisia. Mikä sun nimi on? Leila Laukkanen, Nurmijärveltä terveisiä. Moi Leila, mitä kuuluu Nurmijärvelle? Hyvää, tietysti. Mikä on Nurmijärvelle vaaleissa tärkein asia näissä vaaleissa? Eiköhän nämä kunnan asiat ole nyt tärkeitä. Meillä on ainakin tämä julkinen liikenne. Julkinen liikenne Nurmijärvellä? Mm-hmm. Kyllä. mikä, no mikä siinä julkisessa liikenteessä? Toimiiko se hyvin? Mm, toimii jossain osissa ja jossain osissa ei. Joku olette numerot saanut Nurmijärvelle? Kyllä. Mikä sun numero? Kato kameraa ja kerro nimiä, numeroja ja paikkunta. <laughs> Leila Laukkanen, Nurmijärvi ja numero 186. 186, Nurmijärvi? Kyllä.